ntibijye ubundi ugiye guhuza njye ngiye guhuza abantu bicaye bibwira ko bagumiwe umusore akicara nabuze umukobwa muzima ndareba nkasanga abakobwa bose bararangiye umukobwa akicara ndareba nkasanga abahungu bose ntizamayubobo nta kintu zamarira wayi ahubwo ni wowe wananiranye <laughs> abo nibo nje guhuza eh. wowe wumva ko wabuze umukobwa muzima wowe wumva ko wabuze umusore muzima bazima barahari wa wundi wicara kumva ko yabuze umuzima ari umukobwa umuhungu akumva ko yabuze umukobwa muzima hmm. nyine wa wundi wabuze umuhungu muzima wa mukobwa wa musore wabuze umukobwa muzima mwe mwakihuje hmm. ariko guhura byarabananiye umunsi nje kubahuza ndi umusore abasore ntago babuze abakobwa ntago kandi bisuge n'abahungu b'imanzi barahari umukobwa ukeneye uko yaba ari kose uko yaba ameze kose baza kumubona n'umusore nawe uko umukeneye uko ariko kose wa mukobwa we harahari ubundi bagiye ko bahari ko uru rwanda turabyara ego mani <laughs> amahanga bakeneye abanyarwanda karibu baza nabo twabaha abanyarwanda abanyarwanda bakeneye abanyamahanga nabo twabaha mm. kuko barahari bakeneye abagore barahari bakeneye abagabo kandi bazima mm. ubwo buryo ni kuko nemeye ko ngewe umukobwa uzampamagara umusore uzampamagara mbwira ngo ndashaka umusore umeze gutya nzamugushakira nkabahuza mugahura mukaganira niteguye no kubabera amarene kamemu <laughs> ah, aho ngaho ntasubwo nta kiguzi nashyiraho abakobwa banjye abahungu banjye ubwo se najya kurangira umukobwa nabyaye nkamubwira ngo mu amafaranga mm. cyangwa ngo ntago ari inka nguhaye ngo uzakura ubwatsi mm. no wowe ikintu uzakora uzahamagara icya mbere cyo ni ukugira kwizera mm. kw'ibyo ushaka bigomba gucamo Yes reka ngusuhuze kandi nkifurize ibihe byiza aho uherereye hose niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe uzaba umerewe neza ibintu bizagenda neza burya iminsi irasa ariko ntihwana kandi nta nubwo bihora ari ku cyumweru ushobora kuba warayurira ejo bugacya uri guseka aho bukeye ndagira mbifurize muze kugira umunsi mwiza aho bwije mugire ijoro ryiza naho ari mu gicamunsi igicamunsi cyiza ku banyarwanda burimo burira bwanjye turaba tugiye kuryama imana iturinde mama joyce turakwakiriye kuri yero tv abantu barakumenyereye cyane ni ngombwa ariko ngo wivuge hari abantu bashyashya baje kuri yero tv kuko uko bukeye n'uko bwije duhora twaguka duhora tugira umuryango mugari turakwakiriye watangiye bivuga mu mazina yawe murakoze cyane kuri yero tv abanyarwanda bose n'abanyamahanga mwese umva ndabasuhuje cyane amazina mm. nasanzwe nyiramana solange mm. ariko uyu munsi naje nitwa andi mazina mashyashya <laughs> uyu munsi naje nitwa andi mazina mashyashya muyambaze mu kanya mm. ah, ntabwo ngenda ibuze kuba nagerageza kuba naguhereza kuko mu by'ukuri ndagira ngo ubanze utubwire ako kazina kuko iyo umuntu burya atangiye ikiganiro ari muri modu nziza birangira anakirangije n'inama wamuhaye nazo akaza kuza kuzikurikiza yego amazina mashyashya rero uyu munsi naje nitwa naje nitwa umuhuza solange umuhuza solange kugeza aka kanya rero sinzi ibyo agiye kuza guhuza niba agiye guhuza ibiti n'ibyuma ibyatsi n'amabuye ibyo ntabwo mbizi niwe uzi uko agiye kuza guhuza ibyo bintu ntibijye ubundi ugiye guhuza ngiye ngiye guhuza abantu bicaye bibwira ko bagumiwe umusore bakicara nabuze umukobwa muzima ndareba nkasanga abakobwa bose bararangiye umukobwa akicara ndareba nkasanga abahungu bose ntizamayibobo nta kintu zamarira wayi ahubwo ni wowe wananiranye <laughs> abo nibo nje guhuza eh. wowe wumva ko wabuze umukobwa muzima mm. wowe wumva ko wabuze umusore muzima bazima barahari wa wundi wicara kumva ko yabuze umuzima ari umukobwa umuhungu akumva ko yabuze umukobwa muzima mm. nyine wa wundi wabuze umuhungu muzima wa mukobwa wa musore wabuze umukobwa muzima mwe mwakihuje mm. ariko guhura byarabananiye umunsi nje kubahuza <laughs> uraza kuza kubahuza gute rero metode ni iyihe wumva buze kuza gukoresha ikintu buze gukora ni iki rero mm. ah, umukobwa wicaye abona ko nta musore muzima yabona ngewe yampamagara nkamumushakira araguhamagara nyine gute aramamagara kuri zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe mhm. utabifashe asubize nyuma yongere yumve neza cyangwa se zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda eh. karindwi kane karindwi rimwe mm. aho ngaho wambona ubundi umusore abasore ntago babuze abakobwa ntago kandi bisugi n'abahungu b'imanzi barahari hmm. <laughs> ni uko nguko ni ukuvuga ngo ugiye kuza gukoresha metode yo kuvuga ngo umukobwa guhamagare bukinge akubwire umusore akeneye cyangwa n'umuhungu aguhamagare bukinge akubwire umukobwa akeneye hmm. yaba imyaka se ufite akazi utagafite mbese ubwo nkubwire ngo Uh, umukobwa ukeneye uko yaba ari kose uko yaba ameze kose uraza kumubona n'umusore nawe uko umukeneye uko ariko kose wa mukobwa we harahari ubundi bagiye ko bahari ko uru rwanda turabyara egoma mani kereka niba ushaka n'abanyamahanga nabo barahari upfa mm. kutigira muremure nawe ngo urengere urengere n'uwihagararaho uzayikanga wavunitse wikubise hasi hmm. wikihagararaho wowe menya ngo ubundi wowe banza umenye ngo ushaka iki hmm. yego ni ukuvuga ngo uraza kuza guhuza abanyarwanda gusa cyangwa abashoboka bose aho umuntu aherereye aho ariho hose yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda yaba umurundi yaba umukongomani yaba iki kuba wese yumva ikinyarwanda niyo yaba atumva ikinyarwanda ururimi rwose ari buze kuza gukoresha Ah, hari ah, abantu abanyamahanga bakenera abanyarwanda hmm. abanyamahanga bakeneye abanyarwanda karibu baza nabo twabaha abanyarwanda abanyarwanda bakeneye abanyamahanga nabo twabaha hmm. kuko barahari bakeneye abagore barahari bakeneye abagabo kandi bazima hmm. nyine urugiye kudusobanura neza ukuntu icyo gikorwa kiri buze wagipanze ukuntu kigomba kugenda Eh, ku buryo umuntu wese ashobora kuvuga ati ibintu koko uyu muntu yambera umuranga mwiza n'ubundi mu muco nyarwanda tuzi neza ko ikintu bita umuranga ni umuco w'abanyarwanda ntabwo n'ubundi uciye nk'amabere yo icyo gikorwa wagiteguye gute muri make eh, ibi bintu maze iminsi mbyitegereza nasanze hano hanze aha hariho umukobwa ugira imyaka mirongo itatu mm. akagira mirongo itatu n'itanu mm. yicaye noneho hariho abakobwa bicara akicara agasenga agategereza ngo imana izampa imana izampa nyamara nubwo wishyiramo ko imana izaguha umusore haza umusore ukabanza reka mbanze musengere reka mbanze ngire gutya wowe reka basi tujye mu muco wa kera twifate noneho tujye ushaka umuranga akurangire ko abaranga turahari ushaka umuranga akurangire wowe niba usenga koko ufate wa muntu musengere umusengere imana ntikubwira ati uwawe kandi nanone ikindi nubwo tujya twiringiye vuga ngo imana ngo uzambwira ngo uzambwira bayidawe hari igihe imana igucecekana hmm? Hmm. hari igihe ugucecekana ukibwira ko ukavuga ati imana nakoze iki imana waranyibagiwe se byagenze gute hmm. hari igihe ugucecekana ukagira ngo ntihari pe ugasenga umwaka ukaza imyaka cumi n'itanu mirongo itatu ikaza usenga utegereje rero njye naje kunganira reka reka wenda sinigire muza cyane naje kunganira imana kuko niba ukeneye umusore umeze mu buryo runaka we wifuza nkamukubonera akaza mwaganira wowe mugahura mwaganira ugasanga ibyo ushaka arabyujuje umukobwa umusore nawe akashaka umukobwa uko yaba ameze kose ni abahuza baganira uko uko ashaka agasanga arabyujuje wayitabana nawe se mhm. nubwo bugeni muri ubwo buryo mhm. ni kuko nemeye ko ngewe umukobwa uzampamagara umusore uzampamagara ngo ndashaka umusore umeze gutya nzamugushakira nkabahuza mugahura mukaganira niteguye no kubabera amarene kamemu <laughs> Eh, ibyo bintu se wateguye ko ari igikorwa cyiza ni igikorwa cyiza cy'inyamibwa hari ikiguzi cyaba kiriho ah, aho ngaho ntasubwo nta kiguzi nashyiraho abakobwa banjye abahungu banjye ubwo se najya kurangira umukobwa nabyaye nkamubwira ngo mu amafaranga cyangwa ngo ntabwo ari inka nguhaye ngo uzakure ubwatsi no wowe ikintu uzakora uzahamagara icya mbere cyo ni ukugira kwizera kw'ibyo ushaka bigomba gucamo nta kindi kuko nta mafaranga amafaranga asugagura umuntu mm. wowe icyo ushaka ni ukubaka imiryango myiza imiryango ibereye igihugu ndetse n'isi yose cyane cyane rwose ndashaka ko abantu babaho neza kandi ikindi cy'akarusho ngewe uko kubahuza mwembi muri babiri icyo nkora ntabwo ari ukubahuza gusa ngo muhure muganire ibyanyu birangire oya mm. ngewe ngerageza kubaganiriza nkagerageza niba mwemeranyije ko mugomba kubana mbagira inama z'abantu bakuru mm. kuko nanjye narazigiriwe z'abantu bakuru nkakuganiriza uburyo uzubakamo urugo rwawe ntiruhite rusenyuka mu kwezi kumwe cyangwa abiri oya ni ukuvuga ngo abantu ushingiye urabakurikirana kugeza banabyaye bakagera no mu kindi gika cy'abantu bakuru yego nkomeza kubagira inama kuko urugo urugo ntabwo ari urugo umuntu yubaka ngo aterere iyo mm. urugo ni ishuri umuntu ahora yiga nk'uko utangira pirimeri aha garidiyene pirimeri sogonderi kaminuza ugakomeza na za masitazi njya n'umwe mm, zose rero ni muri ubwo buryo ndakomeza nkabaganiza nkabajya inama mukabyara abuzukuru abuzukuruza mpaka mugize n'ubuvivi n'ubuvivure mm. yego ntabwo rero iki kiganiro n'ubundi twari tugamije yuko kiri buze kuza gutinda ahubwo uh, ni uko wari uvuze ati ngewe hari ubutumwa nshaka gutanga kuri yero tivi nk'umuntu usanzwe akorera kuri yero tivi nk'umuntu umenyerewe kuri yero tivi ndashaka gufata aba basore n'inkumi bo kuri yero tivi nkabahuza noneho tukubaka umuryango umwe kandi ukomeye tugana ku musozo rero w'iki kiganiro cyacu cyangwa ubutumwa bwacu ni iki kintu uri buze kuza kongeraho kugira dusoze ikintu ushaka kongeraho ndashaka kubwira abantu ko batagomba kwiheba ntukihebe ngo wumve ko ibintu byagukomeranye wumve ko ejo eh, uri bupfe mu gitondo se uryama uvuge ngo se ngo ubu ndamutse mpfuye ntashatse ndamutse oya wikiheba we wumve ko ibyiza bihari kandi biricaye biragutegereje we n'utagenda ngo bikacire ntabwo bizaza ngo bikwizanire yego urakoze cyane rero mu mashifura turagushimiye cyane kubana natwe muri kino kiganiro yego murakoze cyane